Внимание. Attention please. Passengers boarding flight Samara to Mecca, please proceed to gate number one. Объявляется посадка на рейс Самара-Мекка. Внимание, внимание! Пассажиры, вылетающие в Мекку, пройдите к выходу номер один. пассажирів.